Здравствуйте, участники системы и ее создатель Сергей Мавроди. Мое имя Геннадий, Геннадий Надбережный, и говорю я сегодня с вами из Киева. Да, сегодня я получил помощь. Это приятно, я хочу поделиться своей радостью. Поручения создались очень быстро, и очень быстро люди перечислили деньги. Все происходит в системе совсем по-другому. Это совсем не то, что было год или два года назад. Совсем недавно э системе, допустим, 2011, которая началась 10 э, января, прошло три года. И смотрите, как много изменилось. Тогда тоже был бурный рост, но тогда не было основы. Основы из людей, которые воспринимают идеологию. Сейчас такая основа есть. Сейчас создаются партии. Партия МММ уже есть в Украине, зарегистрирована официально. Сейчас съезд партии будет в России учредительный, который внесет поправки которое нужно сделать для того, чтобы зарегистрировать такую партию в России. Происходит очень много, очень много изменений. Меня радует, что МММ – это живой организм. Это живой организм, который развивается постоянно. И почему-то люди воспринимают его как тот давнишний-давнишний, 20-летней давности, э, э, как бы сказать, фирму МММ 1994 э, -го года. Это совсем не то. Изучайте, изучайте, потому что страх рождается там, где нет точных знаний. Не верьте ничьим советам. И моим тоже. Совет ничего не стоит. Это самый дешевый товар. Сами изучите. Вот именно для этого сейчас, буквально с сегодняшнего дня, в Украине и в России для каждого, кто хочет изучить систему изнутри, кто хочет стать финансово независимым, Появились так называемые стартовые или подарочные деньги, стартовые или подарочные мавра. Это 150 гривен в Украине и 600 рублей в России. Регистрируйтесь, пробуйте, вы ничем не рискуете, вам просто даются деньги, чтобы вы увидели, как происходит этот процесс. Регистрируйтесь изнутри, вы увидите всю эту систему, вы попробуете. Практика всегда была и есть, самым лучшим критерием любых знаний. Потому что знания сами по себе, они ничего не стоят, если они не проверены на практике. Проверьте. Проверьте систему. И поверьте нам, людям, которые, в общем-то, и даже не ради денег занимаются этим. Сейчас создалась такая группа людей, достаточно большая группа людей. К нам сейчас в Украину, в Киеве сейчас работает гвардия МММ. Это ребята, которые внесли дух товарищества, Ребята, которые работают буквально с утра до ночи, не щадя, не имея свободного времени. Буквально вот сейчас в 9 часов или даже в 10 часов люди ходят, уходят из офиса. Я хочу еще раз поблагодарить людей, которые перечислили мне деньги, участников системы и его создателя за возможность оказывать помощь кому-то и получать ее. Изучайте ее. Это будущее. Хотите стать финансово независимыми? Изучайте наш, нашу систему. Всего доброго. До новых встреч.